ये मैं हूँ और ये बर्थडे केक है और यहाँ और यहाँ party um, Hey guys, today was a fun birthday. Um, make sure you like, subscribe and comment down below. और आज मैं अपने नीस की बर्थडे पे आया हूँ ईमान की और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं सारा और ये बर्थडे पार्टी डेकोरेट है सारी और ईमान मेरी नीस जो है आज ग्यारह साल की हो चुकी है और that was um, a fun day. To um, make sure to like, subscribe, um, and share this video. Um, and that's it. Bye.